La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya celebra 25 anys i ho ha fet amb una jornada de debats que reflexiona sobre el passat del moviment veïnal, però sobretot que mira cap al futur per tal d'afrontar els reptes actuals i mantenir la tasca que duen a terme. Tenim perseverància, ganes de fer-la, il·lusió per fer-la i per lluitar per aquells valors que realment ens fan créixer Catalunya des dels barris, perquè nosaltres sí que tenim molt clar que el nostre problema és la Catalunya la construïm, nosaltres la construïm des dels barris i això és importantíssim, aquesta tasca. L'alcalde Xavier Trias els ha acompanyat en la celebració d'aquesta efemèride i ha destacat el treball que han dut a terme ah, per ajudar a construir una societat més cohesionada i un país millor. És gent que ha treballat, que ha lluitat, que ha lluitat per la democràcia, que ha lluitat per les llibertats, ha lluitat pels drets de les persones, que ha lluitat pel nostre autogovern, les coses durant els últims anys han evolucionat, han canviat molt, importantment, molt gràcies als esforços de tots vosaltres, de les entitats, de les associacions, que heu fet sentir la vostra veu. Actualment, la Confederació acull més de 500 associacions de veïns, algunes d'elles amb més de 40 anys de treball als barris.